Всем привет, с вами Соня. На этот раз я решила построить хижину Хагрида. Жилище лесничего из волшебного мира Патериана в игре The Sims 4. До этого я обозревала магический мир, построенный в The Sims 3, где хижина уже была построена моим отцом. А сейчас нам захотелось создать ее в четверке. Участки получились немного разными. В новой хижине были исправлены старые недочеты и ошибки. Что-то было добавлено – в общем, новая хижина получилась более похожей, хотя и старая была неплоха. Возможно, позже мы исправим и старую. Сразу скажу, почему мы не стали строить целый замок Хогвартс на одном участке. Весь Хогвартс там просто не поместился бы. Я видела Хогвартсы, построенные в четверке, на одном участке, и они выглядят жалко. Приплюснутые и сжатые. Для строительства полноценного игрового макета этого замка лучше всего подходит Sims 3 потому что там есть возможность свободного размещения участков, и их можно расположить очень близко друг к другу. Ну а еще Хогвартс должен быть выше, чем гном в 4 этажа. Высота некоторых зданий в Хогвартсе достигает 12 этажей. А в четверке не получится сделать очень высокие здания. В общем, целый Хогвартс в четверке не построишь. А вот его отдельные уголки вполне возможно. Мы построили нашу хижину Хагрида в городке Гранит Фоллс, на самом большом участке, который там был. Я выбрала именно этот городок, потому что его природа больше всего напоминала виды из фильмов. На участке и возле него было много елок и сосен. Его окружали лес и горы. На участке мы разместили хижину, состоящую из двух помещений. Хижина небольшая, ее основание поднято над землей и стоит на валунах. Внутрь хижины можно попасть как через большую, так и через меньшую комнаты. Большая комната совмещает в себе гостиную, кухню и столовую. В ней есть очаг для готовки пищи, где Хагрид печет черствые каменные кексы. Овальный стол с несколькими стульями, большое старое кресло. Много разных предметов быта, таких как чайники, горшки и мешки. Рядом с дверью, ведущей в спальню на полке, поставлен арбалет Хагрида – комнате есть клетки для разной живности. Меньшая комната является спальней Хагрида. Снаружи, рядом с хижиной, находится огород, где Хагрид выращивает овощи и гигантские тыквы к Хэллоуину. На огороде поставлено пугало с тыквой вместо головы. Перед гигантскими тыквами находится поилка для животных и вешало с вялящимися грызунами. Около хижины поставлены козлы, верстак, колода с топором, цветочные горшки, корыто для стирки и прочие нужные в хозяйстве предметы. За хижиной мы сделали небольшой сарай для свинок, которых выращивает Хагрид. Неподалеку от хижины среди елок стоит горгулья, дикий кабан. Это отсылка к играм о Гарри Поттере. Там нужно было найти всех разговаривающих горгулей, и одна из них находилась недалеко от хижины Хагрида. Горгулью мы сделали сами, как и некоторые другие предметы для этого участка. Например, козлы вешала для грызунов, овальный стол, кровать, цветочные горшки и другие. Многие предметы были переконвертированы с The Sims 3. Без многих из них хижина смотрелась бы уныло и не похоже. Некоторые пытаются построить ее без использования дополнительных материалов, и их попытки выглядят смешно и жалко. Самой игре предметов, естественно, не хватает, и они ставят что попало – Другие, кто играет с допами, пытаются запихать в дом все, что поместится. В основном декор, разные мелочи и всякий хлам, который вообще не подходит для того, кто там живет. И я сейчас не только о хижине Хагрида, но и о других подобных постройках. Я не знаю наверняка, но, возможно, в будущем мы создадим и какие-то другие постройки из мира Гарри Поттера в The Sims 4. А насчет волшебного мира, построенного в третьей части, мы его не забросили. Просто сейчас нет времени. Заняты другими проектами. А сейчас я хочу пожелать вам приятного просмотра. Если вам понравится это видео, делитесь им с друзьями и ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вам нравятся интересные видео по играм The Sims 3 и The Sims 4, и вы не хотите пропустить новых видеороликов. Следите за анонсами и новостями в моей группе ВКонтакте и моем Твиттере. Ссылки вы можете найти в описании. До встречи в следующем видео. Бай!